uh, untuk lo orang ketahuin gua udah berapa lama hmm. ini gua uh, ganti rod and steering depan nih kaki ke depan ini gua pakai punyanya ya racing nggak barang seperti ini uh, rod endnya dari besi dia masuk kategorinya uh, kayak apa ya kayak ball ini. gitu langsung jadi udah nggak pakai kingpin lagi nggak pakai kingpin jadi langsung mur dengan kemari kelebihannya apa ya? Uh, eh, gue ngerasa kalau roti plastik yang standar ini uh, suka lama-lama longgar ya. Nah, dia kan sistemnya kan dipaksa masuk ya itu dia dipaksa masuk untuk ke dalam dia jadi kalau yang standar kan gini pakai plastik dia masaknya juga dipaksa masuk ke dalam uh, eh, kimpingnya baru-baru enak kalau memang dia suka longgar jadi agak agak menggoda kalau ini lebih stiff sih hmm. cuman ini ada satu sembako eh, dia agak sedikit punya jadi lu mesti nambahin kopi di sini nih buat kunci beda sama plastik kalau plastik kan You Uganda. lagi Arum bawah jadi nggak terlalu eh, langsung susah tapi kalau untuk memegang gear atau konten ini hmm, agak ribet nah kebetulan di satu toko di Jakarta ada jual ini punya punyanya ini yang murah uh, gua dapat dari Harry Hunt Toys ini punyanya RC 4 wd kalau misalnya salah punyanya offroad 95.000 ini 20 biji buatan buatan juga tapi dia ujungnya langsung plastik langsung bojoin tapi ini plastik dan ini plastik jadi ini bisa dibuat masuk ke dalam ini bisa langsung masuk oke sudah terpasang semua rotennya gue eh, gua akan coba besok di besok kan juga yang masih ragu jadi bisa gua coba nanti Jadi perbedaannya apa nanti kan gua share ke orang oke okay. kelar nih thank you ya sampai besok